Llavors, moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. Com convocat en el consell, després de conèixer unes primeres informacions que esperem i demanem que durant el dia d'avui s'acabin de concretar, que eh, són derivades d'aquestes negociacions unilaterals que han dit endavant l'estat espanyol amb la Comunitat de Madrid i que han provocat, per la informació que tenim, un acord allà on implica a tot el territori espanyol, amb unes mesures eh, homogènies per tot l'estat, cosa que fins i tot des del Ministeri de Sanitat s'ha estat dient durant aquestes darreres setmanes que no se pot tractar tot el territori espanyol amb, ses, amb els mateixos criteris, ja que hi ha diferents variables, tant urbanes com eh, socials, com de dinàmiques, que poden provocar que hi pugui haver diferents criteris i diferents mesures per garantir la seguretat sanitària en els diferents territoris. I per tant considerem inacceptable que l'estat espanyol hagi eh, acordat amb la Comunitat de Madrid mesures que suposen restriccions més estrictes a altres territoris. Hi ha un acord eh, amb moltes bandes i nosaltres ja hem demanat eh, al govern balear que analitzi eh, decoradament aquest possible acord i que ens pronunciem en contundència per poder garantir la sobirania de les Illes Balears i dels municipis de les Illes Balears a l'hora de prendre mesures per ser garantistes amb, um, amb les mesures sanitàries. Nosaltres crec que hem tingut una actitud exemplar, hem estat al costat de l'estat espanyol quan s'han decretat els estat d'alarma i mesures molt contundents que han provocat crisis econòmiques i crisis socials molt importants perquè enteníem que l'emergència sanitària que encara vivim és prioritària. Però aquest tipus de mesures que s'aprenen unilateralment entre un govern del Partit Popular i Ciutadans i un govern de l'Estat és inacceptable per part nostra. Um, nosaltres, um, amb aquest context, el que estem veient i ens preocupa extremadament és que el govern espanyol arribi al cos amb una comunitat de Madrid que ha estat absolutament irresponsable en la crisi sanitària i les crisis que se'n deriven i que això multipliqui aquesta situació de crispació social i crispació política. Per tant, el que demanem i exigim a l'estat espanyol és que prengui mesures en criteris sanitaris i no faci el joc a la dreta i contagi a tot l'estat per un acord que pren amb una comunitat que ha estat irresponsable amb aquesta jo voldria dir que quasi, quasi eh, la senyora Ayuso ha contagiat la seva irresponsabilitat al senyor Sánchez, no? I al final eh, les comunitats no han de pagar la responsabilitat eh, de, Madrid eh, en relació a ells. I especialment, al final, també eh, tornar a incidir sobre la sobirania de les Illes Balears per prendre eh, decisions, no? Al final, també, M'agradaria saber eh, quina influència té el sí i Podem en aquest govern espanyol, perquè de cada vegada hi ha més mostres de que és una, no té cap tipus d'incidència. I a partir d'aquí reclamar l'autonomia i la sobirania del govern de les Illes Balears per prendre les mesures en les que tenim competències, que són mesures sanitàries. Hem actuat eh, bé, hem actuat amb responsabilitat. Quan a Palma se confinaven eh, barris que a Madrid encara tenien es debat quan la situació sanitària estava molt pitjor i a partir d'aquí nosaltres el que demanàvem és una certa coherència, un cert eh, sentit comú i que el govern de les Illes Balears sigui autònom i sigui competent en matèria sanitària. No? A partir d'aquí eh, fem aquest preu, exigim aquesta qüestió i com a més per Mallorca, sincerament, quedàvem escandalitzats en relació el que va passar ahir. Aquesta cosa finalment s'ha de produir. Sí, eh, vist que demanaven els governs la posició en contra, ja tenim porta notícia sobre quina serà la seva postura, o xerrar amb ells, com està la situació. Bueno, els nostres consellers, que nosaltres formem part del govern, ja han traslladat eh, a la presidenta la nostra disconformitat amb aquesta mesura. No pot ser que nosaltres, eh, les agermanats, fent les coses bé, després s'ha d'ahir bueno, eclipsat per eh, acords eh, entrem un govern, una, un conveni senyor, eh, una comunitat. Nosaltres ja ho hem traslladat, demostrar-se la desconformitat i aquest govern, eh, i especialment eh, el PSIC, que és el partit que governa eh, aquí i allà, pugui mostrar-se la seva disconformitat. És que no es pareix surrealista el que va passar ahir, les notícies que van arribar en relació a societats de més de 100.000 habitants. sinó una expressar-se disconformitat eh, amb la llei. No sé quines accions més plantegeu eh, per mm, també vosaltres marcar aquesta distància respecte a aquest acord que poden arribar i Pedro Sánchez i Ayuso, Dic amb els vostres socis. Bé, en primer lloc, la denúncia pública, ho de en la premsa. En segon lloc, eh, mostrar la nostra disconformitat govern de la Xavier per a que expressin el seu rebuig en aquesta mesura i després també tenim l'espai Senat per poder plantejar mesures que vagin en contra d'aquesta mesura. No? Al final això vulnera l'autonomia de les Illes Balears, vulnera les competències sanitàries de les Illes Balears i sobretot vulnera la feina ben feta no? Eh, de prevenció i especialment de mesures sanitàries que s'han anat fent. No? al final que la ciutat de Madrid eh, tingui una presidenta irresponsable que hagi prioritzat altres qüestions eh, per damunt de la sanitat, crec que la ciutat de Palma no hauria de pagar per això. No? Em sap greu, però tenim un missatge clar i un missatge contundent sobre, sobre això. Regles preguntes? Molt bé. Bé, ara que estiguis tots aquí, eh, volia, com a partit, fer algunes declaracions sobre el tema de Bànquia i, i Rodrigo Rato, que penso que aquest dia es, eh, ha quedat eh, una mica eh, tapat. Em sembla surrealista que un president de, de Catalunya se'n puguin habilitar per posar una pancarta i després de tot el tema de Bànquia i les seves corrupteles, el seu rescat milionari, tot això quedi en, en no res, no? Volem, bueno, volem mostrar el nostre rebuig i especialment com a, com a formació política aquesta disparitat de la justícia em sembla que no és adequada a un estat democràtic, no? I, i volíem mostrar el nostre rebuig eh, en això i que verdaderament eh, els, de, delinqüents puguin pagar les seves penes i les persones que defensen la democràcia no hagin d'estar a la presó de ser inhabilitats. Ah, el meu grup parlamentari ens va tornar a penjar un llaç de la part de, del Parlament, no? el seu despatx, i, els partits de l'oposició ja han demanat a la mesa que la mesa eh, obligui a, a la formació de didàctiques. llaç. Esperareu que es produeixi aquest, aquesta ordre per part de la mesa? Jo voldria, jo voldria destacar en aquest moment que un president per posar una pancarta pugui quedar inhabilitat. Jo crec que en aquest moments un conflicte polític s'ha de, de solucionar en diàleg. L'estat espanyol està fent tot eh, el contrari. Eh, judicialitzar un conflicte polític que s'hauria de solucionar eh, en diàleg i després també mm, el canvi d'actitud que havia de venir del govern d'Esquerra, del senyor Sánchez, i poder no s'està produint. És exactament el mateix modus operandi, a millor més simpatia, però el conflicte no s'està solucionant de la manera desitjada. La manera desitjada és el diàleg. A partir d'aquí, tornar a insistir que hi ha un llaç groc, que és un símbol democràtic, i no hauria de ser objecte de crítica, ni hauria de ser objecte de queixa ni de rebuig. Vull dir, al final, la democràcia és llibertat d'expressió i un llaç groc ara significa defensar el dret a decidir, la llibertat d'expressió i la democràcia i el suport a l'escola català. A partir d'aquí, mm, em sap molt de greu aquells partits que censuren que eh, aquests símbols puguin representar valors democràtics.